Saluton carai. Kai Bon venon al nia lasta semaino della video serio Cron virus tempe vivi. Do fakte mi estas filmanta non dum la semaino fino pluvas kai estas iom da vento sed per mia nova microfono vershaine mia vocio estos sufice comprenebla do uh, vi jam vidis hiero episodon con niai cara e gasto i kaito Cae mi volos anca odanchi Giulia Vitale, graficistino, ciu helpis al mi en la polurado de la video cae de la autqualito, ciu en estis trobona. Facte, vedeurinde, la microfono ancora un alvenis kai la uso de Skype ne estas la plej taŭga por tiuj aferoj. Kaj ja, mi volas iomete uh, danki vin ĉiujn, ĉar baldaŭ ĉi tiu aventuro finiĝos. Ĉi estas la epizodo 62 kai mine havas multe in reago in vi lasta tempe kai protio tio mi volas demandi vin reagi dirante kia maniere vi consideris pritaxis citiun video, video kai aparte ĉu tiu videoserio helpis vin dum la plej malfacilaj momentoi de ĉi pandemio, se vi volas. Nu, tio estos donazzo al mi kai mi shatus collecti vien in por la lasta episodio kiu estos retumiti gota en uh, vendredo vendrede yes vendrede vendredo mi mi sendos la lastan episodum, kiu nestos nidiru diru kutima nu no. mi volas montri al vion la bellezza della urbo. Mi tresciata ci un angulon che anche on era flanco. Questa strebele kai ech kiam la vetero ne plenzunas, mi pritaxas la kurbon tre fascina. Nu, iam tempesta por saluti ving, cae restu cun mi, restu cun la zamenhofa medito cun la musico de Paolo Ghiglione, cae nire vidos nini poste. Gis! Saluton, cae bonvenon al nia nova medito. Hodiau mi volas legi kun vi nepresitan leteron al signoro Thor Steinson, islandano, quiu scribis starigis demandoin al Zamenhof, cae al kiu Zamenhof respondis en 1900 ok. Pardono, 1906. Temas pri la lettero 201 kiu trovigas je pagio 122 kaj mi legos el pagio 123. Li starigis kelkajn demandojn. Ni ne scias la demandojn, tamen ni povas compreni estas ok respondoi. Respondo a vie demandoi. 1. La el parolado de la vocaloi devas esti nec tro longa, nec tro mallonga. Exemple, i devas esti el parolata iom pli longe ol en la germana sin, ca iom pli mallonge ol en rise. 2. La nomo de bestoi signifas anca o la viran sexon, la vorton viro, exemple bovo viro, mi aldonas nur en ocaso caso de extrema necessetzo. 3. Vi devas diri la patrino diras che scia filo venos con sia infano. 4. Folio estas usata in amba sensoi, por du pagioi en libro cae por papera tutagio havanda texes pagioin en hoc formo. 5. Por caresa formoi oni povas usi cie, nie, kai ancau et patreto, patrineto, pacio, panio. La cia ca nie estas usate nur en nomoi ca en patro ca patrino, en cio aliai ocasoi oni caresas per et. Ses, por flance, oni pos usi crescagio ca vegetagio. Sep, corto, pos esti usata por la tuta loco occupata della logeio, cune cun la construatagioi, interesse, ne construagioi, se construatagioi, Ok, Mia ge patra lingua esas la russa, sed non mi parola spli pole, ca mi nomas min ne russo, sed russuiano. Nu, vidu, ciui informoi, uh, eh, ciui in oni trovas, en citiu lettero, estas ne novai. Zamenhof uh, parolis, pritiu e afero iantaue sed la mi la interessa punto estas alia ne la novajo de la la novezzo, pardono, ne la novezzo de la informoi, sed la stilo. Do, la clarigoi estas io metes secai. Char Zamenhof volas eviti la riscon esti miscomprenata. cae mi shatas tion multe. Tro ofte, en la lingua e discuto e cui estas plei, plei parte lexicologiai en, eh, en io nun tempe, do, lexicologiai signifas che vi discutas pri la maniero diri io ion au alia alia exemple ses per flanza oni povas di usi crescajo kai vegetajo. Punto fino. Tio esas la fero, ĉu Do kai anco vidu estas alternativo en la du. Ne diras uzu tion. Punto fino, mi decidas. Lingvo ne appartenas al Zamenhof, kai oni povas vidi per citiu letero li parola spri opportuno pri nese extrema nese cecso se vide vas vere specifia feron bone sed alicase lasu la lingvon malpesa do kai ankau compreneble li tre leggere sed tre clare diras che li ne nomas sin russo sed rusujano. iano Do, vidu, mi pensas che ni povas lerni de citiu letero, kiam ni devas respondi, cae al comenzantoi, cae al ex comenzantoi, cae iu pli vi lernas esperantos des pli vi ricevos demandoin de duon fluai parolantoi kai ni havas respondens on quem ni havas responde a Lili kai doni claran tranquilan respondon esas la un tre oportune nu i ncio porchodio kai ni revidos nin morgau kie chiam antauen sen fine mi varme speras che vi consideros mian eh, proponon seriosa che mi attendas ben reagun. Do, uh, ni revidos ni in morgau, comprenebla ancora? Kai, ja, ancora uci semaine. Estas tempo por uh, reagi, kai por uh, diri al mi ion uh, qui mi povas utiligi en la epizodo imem. Caraj, duonan masteon al vi ĉiuj kaj ĝis